تازی اجدادشون بودن به تو چه تا به کی کسایی که ریختن مرز و بوم و سرزمین آین تو رو نابود کردن و امروز بر تو حاکمن به تو چه اگر سید علی خامنه ای ها خاتمی ها حسین موسوی ها سید مصطفی تاجزاده ها میخوان برای پدر بزرگشون مادر بزرگشون عزاداری کنن به تو چه تو که در سوک یاران سپید پوش بودی خونیاگر و موسیقی داشتی فاطمه زهرا حسن حسین تو جنگای داخلی قدرت خودشون بنی هاشم با بنی امیه به تو چه قتل عام کردند از چیسفون در قادسیه رفتند تا روشه کنونی آریایی ها پارسیان فرار کردن یه تعدادشون توی هند موندن این